응? 열. 예? 응? <laughs> 嗯？嗯？What？What？哎呦我的妈！嗯？ <laughs> 准备好了吗？ <laughs> 嗯。